прежде, потому что мне выпала величайшая честь озвучить то, о чем думает каждый, чье сердце не раскололо ненависть, кто не боится признавать свои ошибки.